ne sit timis ia cunque ne sit inimico komu, jak idę do domu. Oj, ne sviti mi na to naš perelaz. Oj, ne sviti mi na to naš Vidi, vidi, mi, milenka stan pridi konečko Vidi, vidi, mi, milenka stan pridi konečko A ja skažu svojej mami zapada slonečko Na poli zri, leže to s